de cristianos superficiales a instrumentos de guerra. Hola, soy el apóstol Vincenzo Petrarca y hoy queremos hacer una pequeña reflexión. Tenemos que pasar de ser cristianos superficiales a ser instrumentos de guerra. ¿Quién son los cristianos superficiales? Muy bien, los cristianos superficiales solo que van pasando mucho tiempo en Dios buscando solamente sus deseos. Ah, bueno, Señor, yo quiero un trabajo mejor. Bueno, Señor, yo quiero eh, ganar la lotería. Bueno, Señor, yo quiero el Ferrari, un coche nuevo. Y solo lo que están haciendo delante de la presencia de Dios es solamente buscar para sí mismo. Y la Biblia dice que el reino de Dios no es solamente comida bebida, para significar que no es solamente nuestro deseo, sino que el reino de Dios es llevar fruto para Él. Entonces nuestra oración, ¿cuál tiene que ser? Señor, tiene que convertir esta persona. Señor, vas a sanar esta persona. Tenemos que trabajar con nuestras oraciones para la extensión del reino, porque nuestras oraciones son poderosas en Dios tus oraciones pueden cambiar la vida de una familia que, se está, eh, que está pasando por problemas, que se quieren dividir. Tus oraciones pueden hacer la diferencia. Tus oraciones pueden sanar las personas que están enfermas y que están en un hospital, personas que se quieren morir, personas que están en depresión, personas que están poseídas, que están atadas por demonios. Entonces tus oraciones pueden hacer la diferencia. Tus oraciones pueden cambiar el destino de tu ciudad. Si en tu ciudad vive la idolatría, si en tu ciudad vive el adulterio, vive la fornicación, si en tu ciudad vive lo malo, vive la droga y vive el alcohol, bueno, tus oraciones pueden cambiar la historia de tu ciudad. Porque tus oraciones no son pequeñas, tus oraciones son muy poderosas, demasiado poderosas, porque no están hechas en tu nombre, sino porque están hechas en el nombre de Dios. Entonces tenemos que tener un cambio. Y el cambio tiene que ser de buscar nuestro deseo, nuestra eh, necesidad. Tenemos que tener un cambio. Nuestras oraciones tienen que ser una oración para la extensión del reino de Dios. Solo de esta forma vamos a extender el reino, porque nuestras oraciones son poderosas y la necesitamos. Necesitamos de orar más, necesitamos de buscar más el rostro de Dios y necesitamos de destruir todas las obras del enemigo. Y con esto quiero saludarte, te hago esta invitación de compartir este video con tus amigos, en tu página Facebook, Instagram, en cualquier medio social que pueda para que este mensaje pueda llegar a cuantas más personas lo necesiten. Hasta